Why you bullying me? Oh, what the fuck? Ini siapa mana anjir? What the fuck? Pakai siapa mana ini anjing anjing? Yep. 何がえー、Ha ha ha ha!